Э, барлықтарыңызға сәлем мен сіздерге бүгін жаңабай өсегеновтің орындауындағы перизатым әнінің қалай орындалу керектігін көрсететін боламын бұл әнде орындалатын теру түрі сегіздік теру және бұл әнде э, қолданылатын аккордтар ол аем аккорды дем аккорды е аккорды және с аккорды Ф аккорды g аккорды осы аккордтардың көмегімен э, ойналатын болады алдаусыз сезім ақ жүрегіммен арманым жарасқан қандай көзайым күнім көркемін жап шамшарық нұрдан жаралдың ба сен мөп мөлдір мұңдай жанардың жасең ғайыптан келген перизатым ау ғажайып сыйың ғаламның әсем көріктім менің көзі нұр жақұт сыр айтсам 思念已满格，我心底上。